Ele era o Arauto de Manwë e um dos maiores dos Maiar, comandante das hostes dos Valar.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 aqui no YouTube. O nome Eonwë tem um significado desconhecido. Ele não aparece em nenhuma etimologia élfica conhecida. Isso significa que ele deve ser derivado da língua nativa dos Valar e Maiar, o Valarin. Seu nome anterior era Fionwe, antes de Tolkien mudá-lo para Eonwë. Eonwë era o porta-bandeira e arauto de Manwë. No Silmarillion, sua elevada posição está registrada. Eminentes entre os Maiar de Valinor, cujos nomes são lembrados nas histórias dos Dias Antigos, são Ilmare, a Aia de Varda, e Eonwë, o Alferes e Arauto de Manwë, cujo poder em armas não é ultrapassado por ninguém em Arda. Depois dessa brevíssima apresentação no Vala Quenta, Eonwë só aparece no Quenta Silmarillion na cena em que Earendil está caminhando pelas ruas vazias de Tirion. Andou pelos caminhos desertos de Tirion, e a poeira em sua vestimenta e seus sapatos era uma poeira de diamantes, e ele brilhava e faiscava enquanto subia as longas escadas brancas. E chamava em voz alta em muitas línguas, tanto de elfos quanto de homens, mas não havia ninguém para responder. Portanto, virou-se enfim na direção do mar, mas no momento em que tomou a estrada para a costa, alguém de pé no alto do monte chamou por ele em uma grande voz, gritando Salve Earendil dos marinheiros o mais renomado, o esperado que de súbito vem, o ansiado que vem além da esperança. Salve Earendil, portador da luz antes do sol e da lua, esplendor dos filhos da terra, estrela da escuridão, jóia no ocaso, radiante na manhã. Essa voz era a voz de Eonwe, arauto de Manwë, e ele vinha de Valimar e convocou Earendil a ficar diante dos poderes de Arda. Depois da conversa de Earendil com os Valar e a escolha de seu destino junto de Elwing, Eowyn foi até a praia onde os três marinheiros amigos de Earendil estavam esperando. Colocou os três no navio e os Valar os lançaram com um vento forte para o leste. Quando Manwë decidiu atender ao apelo de Earendil, que tinha ido pedir pelos Elfos e Homens ajuda contra Morgoth, Eowyn foi enviado para a Terra-média liderando as hostes dos Valar. A maior parte do exército do Oeste era formada pelos Vanyar, sobre os quais falamos lá no TT número 271. Mas também havia uns poucos Noldor que não tinham participado da revolta e os Teleri que conduziram os navios, mas não pisaram em terra firme. Sobre a Guerra da Ira vai ter um vídeo próprio aqui no TT, mas já podemos adiantar um importante detalhe que ficou de fora do Silmarillion publicado é que foi Eonwë quem derrubou Morgoth. Essa informação está presente tanto nas primeiras quanto nas últimas versões do Akalabeth. Christopher Tolkien deixou isso de fora da versão publicada, pois ele achava que o pai tinha a intenção de diminuir o papel de Eonwë. Porém, o próprio Christopher reconheceu depois que foi um erro ele ter deixado esse detalhe de fora. O texto exato que foi omitido fala Na grande batalha, quando por fim Eonwë, arauto de Manwë, derrubou Morgoth, e Thangorodrim foi quebrada, os Edain lutaram pelos Valar, enquanto outras famílias de homens lutaram por Morgoth. Isso só foi revelado lá no volume 12 de A História da Terra-média. Morgoth foi então atado com a corrente Angainor. As duas Silmarils foram retiradas de sua coroa e guardadas por Eonwë. Como arauto do rei antigo, ou seja, Manwë, Eonwë convocou os Elfos de Beleriand a partirem da Terra-média. Maedhros e Maglor se recusaram, como foi falado lá nos TTs 378 e 398. Eles ainda mandaram uma mensagem para Eonwë requisitando a Silmarils, que era uma obra de seu pai. Eonwë respondeu que os filhos já não tinham mais direito às obras do pai, pois já tinham praticado diversos feitos impiedosos. Eles deveriam ir para o oeste e enfrentar o julgamento dos Valar, e somente por ordem deles as Silmarils poderiam ser entregues. Certa noite, os filhos de Fëanor se esgueiraram pelo acampamento de Eonoe. Encontraram o local onde as Silmarils estavam guardadas. Mataram os guardas e pegaram as joias. Todo o acampamento se levantou contra eles, mas Eonoe não deixou que eles fossem mortos, e então eles fugiram com as Silmarils. Quando as Thangorodrim foram destroçadas e Morgoth sobrepujado, Sauron pôs sua feição bela de novo, e fez reverência a Eonwy, o arauto de Manwë, e abjurou todos os seus malfeitos. E alguns sustentam que isso não foi, no começo, feito com falsidade, mas que Sauron em verdade se arrependeu, ainda que apenas por medo, estando assustado com a queda de Morgoth e a grande ira dos Senhores do Oeste. Mas não fazia parte do poder de Eonwë perdoar aqueles de sua própria ordem, e ele ordenou que Sauron retornasse a Aman, e lá recebesse o julgamento de Manwë. Então Sauron se envergonhou, e não estava disposto a retornar humilhado e receber dos Valar uma sentença, quiçá, de longa servidão em prova de sua boa-fé, pois, sob Morgoth, o seu poder tinha sido grande. Portanto, quando e partiu, escondeu-se na Terra-média e recaiu no mal, pois os laços que Morgoth lançara sobre ele eram muito fortes. Os Edain que ajudaram o exército do Oeste na luta contra Morgoth foram recompensados. Eonwë ficou um tempo com eles e muito os ensinou. Os futuros Númenóreanos foram abençoados por Eonwë com muito poder e sabedoria, além de vida longa. Como curiosidade, podemos dizer que nas primeiras versões do Legendário, Eonwë era filho de Manwë, mas depois Tolkien abandonou a questão dos Valarindi, os Filhos dos Valar, então Eonwë passou a ser apenas Arauto de Manwë. Então é isso, pessoal. Apesar de não aparecer muito nas histórias, Eowyn era um dos mais poderosos dos Maiar. O Arauto de Manwë derrubou Morgoth, pôs Sauron de joelhos e ainda foi responsável por transformar os Éden em Altos Homens. Muito obrigado aos nossos padrinhos, madrinhas e o pessoal que compra pelos nossos links lá na Amazon.com.br.